this way. で目指した見せかけの音じゃここに届かないで Rise up まだ何も知らない声で歌い続けるよ君が探してたのは 星を見るようにその時いつもの鐘が鳴るように当たり前にこの歌が心にあればいいどんなに弱音吐いてもいいよそれを爆音でかき消すからただ 線終わらない道の果てに